La famille. La famille. Papa. Papa. Maman. Maman. Les parents. Parents. Fils. Fils. La fille. La fille. Le frère. Le frère. Sœur. Sœur. Grand-père. Grand-père. Grand-mère. Grand-mère. Grands-parents. grand parents Petit-fils. Petit-fils. Petite-fille. Petite-fille. Petits-enfants. Petite enfant. Oncle. Oncle. Tante. Tante. Cousin. Cousin. Neveu. Neveu. Nièce. Nièce. Bébé. Bébé. Enfant. Enfant. Adolescent. Adolescent. Jeune. Jeune. Vieux. Un ami. Un ami. Des amis. Des amis. voisins, voisins, Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Les couleurs. Les couleurs. Bleu. Bleu. Blanc. Blanc. Rouge. Rouge. Noir. Noir. Vert. Vert jaune, jaune, orange, orange, rose, rose, violet, violet, gris, gris, marron, marron, kaki, kaki, beige, beige, bleu marine, bleu marine, doré, doré, doré, argenté, argenté Or. Or. long, Blond. Châtain. Châtain. Roux. Roux. Clair. Clair. Foncé. Foncé.